سلام چطوریم به چنل آفاز وکسیز خوش اومدید این سری اومدیم با چالش کلا کاسکت یه توی مایا کلا رو نه خب کلا رو میذاری سرش هستی بهش میزنیم یا میزنیم تو سرش بعد برگرده نگاه کنه آفر بعد برگرده نگاه کنه و بگه کی بوده یواش اگر اشتباه بگه با... کارش انجام میده ببین که داشته باشیم بیا دیگه چرا یواش بزنیم یا خب موچم بزنیم میام پدرت میدم ببین امرس نه خب حالا کی بود امیرزا بود خب خلاص آقا ما بود آقا خب ارزو آزا من اول بودی من بودم تو راستش خب. میگه تو مدر من نمیگی دیگه من نبودم این بود من زدم تو من بزنم من خب یک یک کدومتون بزنی آره بس بزن خب یواش بزن اه باش بیا بشین اصلال من من من چی شما ده تا خورده وایسه وایسه قشنگ صورت ده بپوشونه خدا آجیری نه شد اشتباه شد نه من من کسی نبود من نه من نه اول درسته خب تا چه بعد این کارا رو انجام بدیم تا وقتی که سرمون گرفت بودم بگه دوباره میشینه <laughs> <laughs> این ممدو جاناتان جاناتان مرغ دریایی این مهده حفاظ علی رضا بود نه نه

این اول دیگه میام بشین نه نه نه باشه باشه باشه یه درس یه دقیقه یه دقیقه خب نه بیا بشین آره، کجا نه خب تو معلومه دیگه ببین خب، نه اینجا باشه نه بله، محکم بزنی خب وایس وایس امامت نه نه نه نه نه

Öyle tabii. Tamam mı? Mükemmel. Çalışmam lazım. Windows Oven. Windows Oven. Yer apartman. Aha. Galiba. Ben diyor. Você se în din... Am fost bă, să bă, nici cu sa? Vezi, vezi? Să pun. Să pun. Tu, cu doi de de pe așa <laughs> <laughs> que vezi. Eu vezi. Eu vezi.

این میدونی کی همین رضا بود اما بس دیگه بریم دیگه یا خدا خب وایسه آخه اول فاز نه من نیستم ام ام نه باشه باشه مهدی بود اینو نشون میدیم مهدی بود <laughs>

بیسیس خوش اومد یک بیس خواب رو کی اول من من کی اول میره من یا اول بعد آقا دوست اول برن این وقت خب خب کی دوست داره اول نره این دوست نره اول باشه من تو هم شما نمیخواید اول آقا اول بشه من اول باشم من اول بله. باشم من میخوام اول باشم اولم بیا ببین بیا برابر چطور به چنل آفاس وکسیس مهدی آره باید آره این زمین چه ربطی داره شور خوندی ها بابا <laughs> دوباره با اونجا ای گوی ده دیگه من میام یه رو یه رو دیگه یه رو دیگه خب بیا بیا جانتان جانتان دیگه های پشتش یه جوری که نبینیش خب اینجوری یه کاری کنیم اینا که آوردی نباشه چیکار کنیم بر تو بازی کنیم آره، تو که نیافتی وایسی وایسی وایسی نیافتی بیم واسه یه خورده یه خورده پایین خب خب خب, خب، تر مهدی این اینوری میاد تو بعد اینوری بیاری میبینمتون خود بای خود بای خب بیا خواست بگیریم دیگه تا خب، باشی بگو خب